کوکمون دو سول ره هست سیم اول برابر با سی انگلیسی در تیونه کوک شده در این قطعه سی بمول فا دیز و میکرون داریم سول سول تکرار میشه از رسال بعدش میگیم می می فا می فا اینجا زینت داریم می فا فا خیلی سریع را سل فا ریز اشاره به لا میکنه سل می می

Susi, سیل تا بی تکرار میشه بعد میگیم ره ره ره دوره دوره اینجا می مول هست دوره دو از شب راسته رو راست سیز به سی سی انگشت اول سیل دو سیل sol, sol, دوباره از می می فا ترجیبند تکرار میشه